слушаем Терешенкову, председателя, который информирует, что в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, жалоб либо заявлений на нарушение избирательного законодательства не поступало. Правильно? Молодцы. 2019 подосрочным выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Шестигурска городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 4 созыва. Слушаем председателя УИК, который информирует, что в соответствии с 26 статьи 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации – по итогам заседания всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подписываются протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Члены УИК с правом решающего голоса не согласны с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение. Особых мнений нет. прослышным выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования 4 созыва. Решаем подписать единогласно. Можем писать, а, честно говоря, жалоба есть. Но ну, на неизбирательное право. А, вопрос нарушения законодательства при проведении, да, проведении День голосования. Только жалоба на день голосования. День голосования и подсчет голосов. Ну, потому что нам потом скажут, а что вы нам предъявляете за досрочку, если вы сказали, что жалоб нет. Здесь имеется именно жалоба, это все да. третий вопрос о выдаче копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу номер 19 по досрочным выборам депутата. А, заверенные копии протокола об итогах голосования по соответствующему округу выдаются лицам, указанным в части 3 статьи 30 Федерального закона 12.06.2002 года номер 67 ПЗ по их требованию. Уточнили присутствующих, что желающих получить копию протокола 8 человек. Правильно? Давайте еще раз. Да ладно, ну, ну хватит нам. Хватит, хватит нам. Хватит нам восьми. Восемь человек. Нам каждому. Изготовление заявленного количества копий протокола итога голосования. Лицезрение выключили регистрацию Слідуюче в реєстрі. Реєстр. Что? Ну и ладно. Нам, нам Тиковским нужно кому-то одному. Решать, что человека можно коллектив итогов голосования. А, там мы сделали постановление, но так, по постановлению у нас вторая, значит так, по постановлению второй экземпляр протокола будет вывешен с внутренней стороны входной стеклянной двери школы. Ну, заходить в школу не надо. Я надеюсь, там ну, копия. Я надеюсь, там написано слово копия. Все, копия. Чтобы не, не второй экземпляр, а втор... копия. Угу. Голосуем. Кто за, чтобы вывесить? Единогласно.